Bueno, nik ez, esango nuke, ba, bai azken urte, e, hauetan agerian geratu dena badela ez, egungo eredu politiko eta egungo eredu sozioekonomikoaren zilegitasunaren erabateko krisia, ez? Hainbatetan ateralda Euskal Jendartea kalera, hainbatetan aldatrikatu dugu sistema kapitalista eta heteropatriarkalau ez gaituela asetzen, hori gainditu nahi dugula eta horren aurrean ez, alternatibak behar ditugula eta alternatiba eta aldaketen garaia dela Eta kontua da ez, orain ikusten dugula, ba, pixka bat guk norabide horretan eman nahi dugun e, jauziaren aurrean aukera paregabea ez. Izan ez, orain bertan dago Euskal Herrian e, pixka bat estatus politikoaren afera zabalik, Eta, bueno, azken egun hauetan ikusel izan dugu modu oso argi batean, ez, ze nolako bi proiektuen talka edo zer dagoen jokoan, ez? Benetan dago, ez, alde batetik, edo benet, e, iruzurre egitea berriro euskaldien darteari, eta bere garaian, irurogeita emezortziko erregimenean sakonduz, ba, bueno, pues, autonomismoan eh, aurrera urrat gehiago ematiana, edo benetan, ez, euskal jendarteari eta herri honi, aldarrikatzen eta inbatetan aldarrikatu dugun aldaketa sozialea albidaratuko digun buru jabetza prozesu bat zabaltzea da dagoena jokoan. Horta uste dut momentu oso garrantzitsu batean gaudela eta Euskal Herriko emakumeak, emakume feministak batez ere prozesu horretan eragin behar dugula. Zabalik dagoen ez da horretan parte izan eta eta eragin horrek albidat, benetan ez buru jabetza prozesu baten eraikuntzak albidatu dezakelako hainbatetan aldarrikatu dugun aldaketa sozial hori. Eta badakigulako ez aldaketa hori edo alternatiba hori askoten esan dugun bezala feminista izan beharko duela benetako alternatiba e, izateko. Hortaz, e, eraiki nahi dugun e, eredu e, ekonomiko, sozioekonomiko barkatu, eredu politiko, eredu jendarte berri horrek feminismoa izan beharko du ardatz. Eta, bueno, ez, egune sistema kapitalista heteropatrialkaronek inposatzen dizkigun, ba, bueno, sexuen araberako helan, eh, estatus, botere, e, banaketa guzti horiek irauli, ez, eta bestelako, ba, bueno, e, sexuen arteko bestelako harreman parekideago batean oinarrituko den e, jendarte bat eraikitzeko aukerak albideratu beharko lizkiguke. Hori lortu nahi baldin badugu, kostiente gara ez, feminismoa izan behar duela interlokutore zabaltzen ari den prozesu guztionetan. Eta sindikalismoak edo bestelako eragile sozioekonomikoek eh, aitortuta daukaten ez, ba interlokuzio hori eh, feminismoari ere aitortu behar zaiola feminismoa gaitasuna izan behar duela proposamenak, maigainan jartzeko proposamenak egiteko. Eta bueno, hori badakigu, ez, e, eh, bor zer zerronka dugun zein den helburua, baina bueno, helburua bezain garrantzitsua izaten da askotan eta badakigu hori. Hori lortzeko, ez, trantzitzatu edo, tra, edo trantzizioa e, egitea eta zenolako trantzizio prozesua zabaltzen dugun horra iltzeko. Hortaz, uste dut Euskal Herriko Trantzizio Feministak momentu honetan, ez, ba, bueno, aurrera urratze efektiboak benetan eman nahi baldin baditu, e, estrategia eraginkor bat eta estrategia gauzagarria, ez, gauzagarria den estrategia bat behar dula, eta hortan kokatuko nuke, nipiskat, momentu honetan e, Euskal Estatuaren e, elementua. E, kostiente izan da edo guretzako ez ulertzen dugulako estatu bat izatea, estatu figura izango litzatekeela, ba hori, alarrikatzen dugun aldaketa e, sozial horri sozial hori albideratzeko ba eskaintza gehien edo aukera gehien ematen digun estatus e, politikoa. Hortaz, esan bezala, ba, bueno, pixkan interbentzioa doa, azpimarratzera ez, feminismoa agente politikoa biakatu behar dugula baita, eta nik igual azpimarratuko nituzke, ba, Euskal Herriko feminista nire ustez, hiru esparruetan indaro indar oso implikatu eta karpenak egin beharko lituzketela. Alde batetik, eh, ezker independentismoari begira, Ez, uste dut, e, bueno, ba, bere jardueraren oinarrian feminismoa izango duen euskal esker independentismo batek bakarrik asetuko dituela jendartearen al, benetako aldak eta nahi eta gogoiek. Eta hortaz, ba, pixka batez, feminismoak ardaztuko duen alternativa sozioekonomiko oso bat diseinatu eta martzan jartzea e, dagokigu orain. Alde, beste alde batetik, ezkerin independentismo hori noski ez, e, eh, jendartaren gehiengoa osatzen du, erdia, baino gehiago osatzen dugun, e, eh, emakume ontzako eskaintza, diskurtzo, proposamen politiko konkretuak beharko ditu garatu. Eta nolabait e, ere importante izango da mugimendu e, mobilizatzeko gaitasuna izango duen mugimendu bat izateana. Herri, ez, herri prozesu batez ari baldin bagara, prozesu eratzaile eta aldatzaile batetaz ari bagara, herria palanka izan behar du, herria aktibatu egon behar du. Eta hortarako ustut, mugimendu feminista erakutzi duela soberanez, mobilizatzeko daukan gaitasuna, mobilizatzeko ez agenda potente bat, eta hortan ez lagundu, dez, lagundu dezake baita prozesu hortan. Bigarren esparru bezala kokatuko nuke eskera bertzalea bera, uste dut ez eskera bertzaleko emakume feministoei dagokigula berriro ere eskera bertzaleko prozesu feministari berrekitea eta prozesu hori atzera bilakatu, eh, bilaka ezina e, eh, ez izatea eta baita ere ez, ba, eskerabertzelea osatzen duten erakundei konpromiso zehatzak eskatzea. Eta hirugarren esparru bezala pixkatez, gaztaska politiko eta konponbidearen edo eta armatuaren konponbidea kokatuko nuke, eta hor ere bai ez, ezinbestean e, pixkat feminismoa eta emakumeen bizipenak ez, kontuan izan behar direla maiganien jartzea alde batetik ez hainbatetan entzuten dugun errelatoaren aferari dagokionez, bada garaia ez, errelato horretan ere bai emakumeon papera bizibilizatzeko, gure ekarpena ez, lehen, eh, eta protagonistak izan garen neinian ere bai horri balio bat emateko. Eta bestetik, e, protagonismo horren aitortzarekin batera, ba, pixka emakumeok ere gatazkonen ondoriok pairatu ditugun violentzian hitzak ez, aitortzeko eta, eta reparatzeko, beraien aitortza eta reparazioa ere eskatzeko. Eta bestetik uste dut, konponbidean aurrera urratsak emateko, eta asko dagoela ere bai ikasteko, propizka ba, bat e, emakumeok izan ditugun eta ditugun egiteko moduat, moduetaz, baloreetaz eta barez. Hainbatetan erakutsi dugulako emakumeak, ba, bueno, alderkendeki erien gainetik edo interes pertsonalen gainetik badaukagula ez, mm, bueno, elkartzeko, elkar gauzak egiteko aliantzak, sinergiak eta bestelako moduak egiteko eta hoiek izan behar dutela pixkat e, bueno, pues, e, eredu. Eta ja bukatzen joateko uste dute, zaipatutako <laughs> erronka hoiek badirela pixkatez alargo plazo edo bueno, ez, e, egiturasko eraldaketak suposatu behar, e, suposatzen dituztenak eta hoiek egin behar dira, baina hoien norabidean ere bai feminismoak ez urratz zehatzak ere maigaineratu gaineratu behar ditu, planteatu behar ditu eta hortan igual bakarrik hiru idei e, lusatzea, Oste dut badela garaia ere bai egungo egoeraren eta zapalkuntzaren diagnosia e, berregokitu edo gaurkotzeko eta pizka bat hor patriarkatua iraultzeko palankak non egon daitezken guztien artean e, Bestetik bada garaia benetan ere emakumeen egoera ez, e, e, irauli nahi baldin badugu, ba bueno, egunera bat galdatuak, galgatuak dauden berdintasun politika hoietatik benetako politika feminista hausart batzuetara e, egiteko eta bueno, emakumeon parte hartze eta alduntzeko estrategia hoietan eh, sakontzen jarraitzeko. Meraz, bueno, egia da bos minututan <laughs> gauza asko direla eta ez dagoela tarterik eh, pixkat zakontzeko, baina igual azken ideia bezala edo ja pixkat eh, ondorio bezala, ez dire interbentzerioaren ondorio bezala, bas gustatuko litzateke komentatzea ez, orain tokatzen zaiguna edo badela ez patriarkatua e, irauli eta feminismoan oinarrituko den jendarte eredu baten aldeko gehiengoak eraiki eta eta gehiengo hoiek aktibatzea nolabait. Eskerrik asko.